बॉलीवुड और नाग तथा नागिन का बड़ा पुराना रिश्ता रहा है एक जमाने में प्रदीप कुमार की फिल्म आई थी नागिन नागिन के गाने और उस फिल्म की बेहद चर्चा रही उसके बाद तो सिलसिला ही चल पड़ा नाग का बदला नाग के ऊपर आधारित फिल्में लगातार चलने लगी और धीरे धीरे हालत यह हो गई कि फिल्मों के सीरियल भी नाग पर आधारित बनने लगे इच्छाधारी नागिनों की चर्चाएं होने लगी और इच्छाधारी नागिनों पर बनने वाले सीरियल बेहद लोकप्रिय होते गए ऐसा लगा कि बॉलीवुड में अभिनेता और अभिनेत्रियों के बाद अगर कोई पात्र सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है तो वो है नाग और नागिन जी हाँ इच्छाधारी नागिन की इन्हीं कहानियों को लेकर इनका जो असर देखने को मिला वह बहुत खतरनाक छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के कसकेला गांव में एक बेहद रोचक किस्सा हुआ हुआ यह कि वहां की एक नाबालिग छात्रा अनीता उसने यह दावा किया कि जब वह कमरे में सो रही थी तब एक नाग आया और उसने इंसानी रूप धारण कर लिया इसके बाद वह बेसुद हो गई नाग उसे अपने साथ नागलोक में ले गया और वहां पर उससे नाग ने विवाह कर लिया जब वह सुबह उठी तो उसकी मांग भरी हुई थी लड़की अपने कथन पर दृढ़ रहती है और यह दावा करती है कि उसकी शादी तो नागलोक में नाग के साथ हो चुकी है तो अब दूसरी शादी करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता बहरहाल ग्रामीण परिवेश की इस लड़की को लेकर यह कहा जा रहा है कि इस पर जरूर फिल्मों का असर हुआ है टीवी सीरियल का असर हुआ है और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति अक्सर अपने साथ इस तरह की कल्पनाएं कर लेते हैं और फिर वे उसे सबको बताकर अपना महत्व बढ़ाते हैं इच्छाधारी नागिनों पर आधारित जितने सीरियल चल रहे हैं उन्हें देखकर कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि नाग या नागिन चाहे जब इंसान बन जाता है और इंसान चाहे जब नाग